हेलो और वेलकम फ्रेंड्स एस और जावास्क्रिप्ट सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की यह वीडियो एस और जावास्क्रिप्ट को ही लेकर के है यहां पर देख सकते हैं ये एक कोड हमने जावास्क्रिप्ट का लिखा है एस के अंदर ही इसे इम्बेड किया है और ये पूरा कोड हमने लिखा है और ये कोड इसमें देख सकते हैं मैंने बटन्स भी बनाए हैं और इस कोड को अगर हम सेव करते हैं और एट लास्ट एस को क्लोज करके और इसको फिर यहाँ से सेव करेंगे तो ये क्लोज है ही है सारा कोड लिखा हुआ है अब इसको हम यहाँ से सेव कर लेते हैं तो यहाँ से जाएंगे इसको सेव करेंगे डेस्कटॉप पे हम इसको सेव करने वाले हैं तो यहाँ से मैं इसको नाम दे देता हूँ कैल्क ठीक है C A L C dot S T M L dot S T M L लगाना जरूरी एस टी एम एल के फाइल की एक्सटेंशन होती है इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ एक्सेस करने में आसानी होगी ठीक है तो ये हमने सेव कर दिया और सेव करने के बाद इसको क्लोज कर देते हैं अब ये कैल्क के नाम से सेव हो गया है इस पर डबल क्लिक करते हैं देखते हैं होता क्या है इस पर जैसे ही हमने डबल क्लिक किया है तो ये कैलकुलेटर ओपन हो गया है आप देख सकते हैं अब यहां पर अगर मान लीजिए टू में थ्री ऐड करना है तो यहाँ टू पे क्लिक कर दीजिए प्लस करिए और इसमें थ्री ऐड करना है तो ये थ्री कर दिया और इज इक्वल टू के निशान पे क्लिक कीजिए फाइव आ गया ठीक है इसी तरीके से आप देखेंगे फाइव को मल्टीप्लाई करना है फाइव से तो यहाँ पर फिफ्टी फाइव को हमने मल्टीप्लाई कर दिया फाइव से और यहाँ पे देखिए result two hundred seventy five आ गया है ठीक है इसी तरीके से एट है और इस सबको हटाने के लिए क्लियर ऑल पे क्लिक कर देंगे जैसे क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा और फिर मान लीजिए एट को डिवाइड करना है टू से तो एट अपॉन टू कर देते हैं ठीक है इस तरीके से और यहाँ इज इक्वल टू प्रेस करेंगे तो यहाँ फोर आएगा तो ये काफ़ी अच्छा है और ये कोड लिखने से ऐसा कैलकुलेटर बना हुआ है तो आप ये कोड देख ही सकते हैं thank you for watching this video